Так, друзья, всем привет. Поехал с Андрюхой. Да. Алло. Тут бычонка. Ага. Поїхав з Андрюхою на шабашку. Андрюха буде чикрижить бика. Ну і заодно засніму. А то скільки просять, все не виходить ніяк. І якраз родственники мого хорошого друга Назира Назир Ты дивишься це видео тобі привет еще раз. Если получится короче заснимем сейчас все. Покажу вам. Це коровы Вон там мы собираемся все На на воротах буде разделка происходить. І Андрюха там, зараз все покажу. Оце барашка. Ти сюди барашка. Короче, так. Так, йдемо по БК. От мій знайомий назір. Тісняється. Вон Андрій у сапогах уже, бачите? Наготовився. Да я так далеко туда не знаю, прошел. Пану, ты пойдешь? Куда? Сапога. Друзі, всім привіт! Їздив вчора з Андрюхою чекрижить БК І сам перший раз подивився, тому що ніколи не попадав, щоб подивитися, як це все відбувається. І також промудохався з відео. Обрізав його, монтував, коротше, і так, і всяке, п'яте, десяте. Ну, Ютуб ролик не пропускає. Я зняв ролик, ролик інтересний, як Андрюха чекрижив. Сам бик весом 500, по замірам 540 или 550 килограмм. Официально ролик выложить не получается, поэтому выложу його по ссылке. Кому інтересно, і хто може перейти по ссылке під відео, заходьте під відео, нажимайте на ссылочку і ди- ви перейдете на той ролик, який буде скритий, і подивитесь, тому що YouTube його удаляє. Не знаю чого, ну удаляє. В кого є аккаунт, той може перейти і також аккаунти 18 і старше. Тому що, ну, типу як YouTube вважає, що воно, щоб малолетки не попалися якісь там на відео, щоб не не злякалися і не де нічого. коротше. Заходьте, хто може, під відео дивіться. Ролик дуже інтересний. Це що касається самого бика. А поросят пошліть покажу. Зробили поки отаку шторку тут, тому що пішло в сезон мух, щоб їх було менше, двері тут завжди відкриті. І отак от воно. Буває саме, а буває треба допомагати. Отак, типу. Захочуть. Барашка у нас загуляла. Жевжики. їдять, всі живі, здорові, все хорошо. Так 9 штук і є. Це їм уже скоро 10 днів. Ну, ростуть, підростають, нормально водичку п'ють. Ще підкормку не ставив. Ну вже туди після 10 днів поставлю. В принципі, їм молока хвата, за нею не бігають, не пищать, тобто е, все нормально. І саме головне, що нікого не придавило. Также по новостям у нас загуляла барашечка. От кричить, зове хряка, а заходиш, лякається. У неї який загул? Вона то стоїть, то не стоїть. Утром ми хряка підпустили до неї, хряк її покрив. Нормально покрив, все вийшло. Отак зайду днем, стоїть. Зараз, запустимо, вона шугається, бігає. Тобто непонятно. Ну, я думаю, сьогодні не будемо повторяти, а завтра з утра повторимо, запущу хряка і повторю. О. О, час вроді би стоїть уже. Сейчас вроде бы стоїть. Ну завтра хорошо у нас... ще хвост опускает, поэтому не совсем, чтобы стояло. Завтра я его ще раз пущу и будет нормально. Ну а цю він покрыл, получается, 10 дней назад цю покрив і 10 днів пройшло, зараз ця загуляла. У них різниця була в опоросах в 6 днів, а загул різниця в 10 днів. Ну, була така, яка від цього не холодно, не жарко. Також ми ожидаємо опорос од нюрки. Ну, ще не зовсім скоро, ну ось ось уже скоро буде. Тоже, дай Бог, все пройде нормально. І також ожидаємо пороз от київлянки. Київлянки теж скоро поросик. Чого ти київлянки? Ну, чого ти? Київлянка перша у нас йде, да? а потім нюрка. Ну таке як по внешньому виду, то нюрка первіша. Чого ти гіркаєш? Зараз спробую когось упіймати, показати вам. От, скоро 10 днів поросята. 10. ఇది ఇది ఇది ఇది ఇది ఇది ఇది Вона кабізяна не сильно їсть слабенька. Я їй стартовий корм, ну я б не сказав, що вона їсть. Може і за те, що сарай якби не холодно. Тепленько. Скільки в нас? Кінець дня, температура 28. 28 градусів. І аматора я вже казав, привчив так, він покриває її, вертається назад до себе в клітку і я йому насипаю ковшечок вкуснятини. І він знає, він як покриє, зразу біжить назад. со следующей недели будем уже убирать первую пару. Грижовика і цього. Двох їх. Трошки, ну поки ні. Ну і їдять, ну я б не сказав, що сильно їдять, тому що я думаю, що на дворі жаркенько, в сараї тепло, і за цього не хуже їдять. Води п'ють багато, їдять чуть хуже. Ну це літом, це нормальне явлення по літньому. Коротше, отак. Вон, бачите, сидять воду тупо п'ють, а в кормушки повне особо не їдять. Воно то не сильно жарко, ну все одно ж літо, жара, як не як. Употребляють. Коротше, і друзі, діла.